Halo teman-teman, pada video ini saya akan memberikan video kesehatan kedua yaitu bagaimana e, cara meredakan penyakit sakit perut yang sering dialami oleh Anda atau teman-teman khususnya bagi para wanita yang sedang menghamil. Nah, di sini kita akan melakukan cara ya, bagaimana cara meredakan sakit perut dengan teknik yang alami atau yang sederhana dan praktis. Nah, Seringkali itu kita mengalami sakit perut. Dan kadang saya kalau sakit perut itu selalu minum obat. Tetapi pada video ini saya akan menunjukkan yang sederhana supaya lebih fleksibel dan lebih irit bagi teman-teman yang ingin melakukan obat alami untuk meredakan penyakit sakit perut. Baiklah, langsung kita mulai. Yang pertama, teman-teman harus memijat di area sekitar sini Teman-teman maksimal memijatkan ini dalam waktu 3 atau 5 menit, bahkan lebih dari itu pun tidak apa-apa. Teman-teman juga bisa memijat ini dengan minyak kesehatan apapun, baby oil bisa, minyak kayu putih bisa, minyak plus bisa, telon ya. Mustard oil pun bisa dan sebagainya ya. Namun untuk kedua, teman-teman harus pijat di sini, di sini juga ya di sini juga sama waktu maksimal 3 hingga 5 menit atau bisa lebih ya dari mereka <clears throat> Oke, lalu teman-teman harus mempijat yang bagian area sini ya. teman-teman bisa memijat area ini sekitar 5 atau 10 menit ya lalu di area kelingking kanan juga ya ya dan itulah tekniknya dua teknik tadi yaitu teman-teman harus memijat di area sini area sini ya area kelingking kanan dan juga area kelingking kiri ya sini ya oke teman-teman sekian aja video ini semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan jika teman-teman ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar bawah ya dan pastinya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe terima kasih